Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora, bienvenidos a Pokémon Luna Nuzlocke, hola a todos. Primero que nada tengo que pedirle disculpas porque pensé que estaba grabando con los auriculares y el programa me estaba grabando con el micro que tiene el, el ordenador y la verdad que se me escucha muy lejos, muy mal y con una voz robótica pero bueno, como no puedo volver a estar diciendo todo lo que estaba pasando con tal naturalidad, vamos a dejarlo así, he intentado mejorar el audio lo más posible y bueno, vamos a empezar con el capítulo. Hasta ahora. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Ale Pintora. Hola a todos, seguimos en Pokémon Luna en Nuzlocke. Y vamos para esta parte. Perdón si hablo un poquito más bajito, pero es que estoy un poco afónico. Eh, no me da nada. <clears throat> Por aquí hay algo. Mm, no sé si no, son nuevas zonas. No, pero hay algo. La caravana. Este rancho no es como los otros, es el rancho otro, Otrora. Aquí nos dedicamos a estudiar fósiles. Un día este lugar estará lleno de rebosar de Pokémon de épocas pasadas. Por eso llamo Rancho Otrora. Aquí podré hacer realidad mi sueño de recrear el mundo de la antigüedad. ¿No mm. hay objetos? Sí, mira. Una piedra trueno. Para hacer evolucionar a Pikachu a Raichu. No sé si evolucionaría como Pikachu, Raichu a Lola. Bueno, vale, no me dejas pasar. Pues nada, pues es muy buena. No te van a agarrar contigo, pues quedo aquí. Y acá a poco... hoy ¡Centro Pokémon! ¡Qué bien! Vamos a curar los Pokés. Iba a saber que estaba tan cerca el centro Pokémon, hubiese terminado aquí el otro día. Vale, mientras voy comprobando que tengo el repartir experiencia activo de CTC, quiero recordarle que tengo ahora mismo un sorteo en el canal aquí arriba a la derecha, en el botón de información, tienen más información para ganarse ese, juego de Pokémon Sol o Pokémon Luna en el sorteo de los mil suscriptores. Eh, sí, vale, lo tengo ya todo preparado para, seguir con el Nuzlocke. Vamos a hablar con este. Que no me importa lo que me diga. Eh, anda, este es Cristal Z y brillo con mucha intensidad parece que, ha super, superado la prueba de Kia ¿no? Enhorabuena, a partir de ahora la selección de artículos que puedes comprar aquí será mayor. Dicho esto, venido eh, a, la Pokémon, ¿qué puedo ayudarte? Ultra Balls, quiero comprar Ultra Balls. <laughs> Mira, super repelente, por fin. Vamos a comprar 3. Tengo 2, 5. Y vamos a ver qué es lo que no puedo comprar no, esto sí lo puedo comprar. Esto no. Pero la Buse Ball, la Ocaso Ball y la Veloz Ball, sí. Aquí vamos a comprar 5. Veloz Ball ya tengo más de 5 y esto también nada, ¿tú qué me dices? ¿Me das algo? Así que vamos a ir al Pokémon Resort, que ya sé cómo se va. <laughs> ¿Nada? también ¿me das algo? ¿Y ah. tú me das algo? Nada. Me dijo algo de un bicho, ¿no? <clears throat> Vamos a ver este. ¿Qué nos da? Nada. No nos da nada. Qué cabrón. estar en esta casa? ¡Alola! no es una casa. <laughs> Pero bueno. ¡No! ¿Por qué sale? A ver, ¿qué me dice? Estamos completos. La habitación del fondo siempre está reservada. Hay un chico que ha pagado por adelantado dos años los alquileres de la habitación pero últimamente está más, más Se ve que él tiene Skull para unos sueldos de risa. Mm. O sea, Gladio. Uh. Me ha tocado pelear. Por si acaso voy a guardar. Aunque yo he preparado con todo. Déjame en paz. No estar solito. Pues nada, Gladio, chao. Por mí te pueden cerrar ahí todo lo que tú quieras. Pokéball, Pokéball, Pokéball, Pokéball, Pokéball. Una bol, no está mal, nada mal. la golfa esta que a la golfista quiere luchar. La cámara del swing decide en la espalda. Y en un combate debes echarte el equipo a tu espalda. Mm, vale. Como yo te la coja más la golfista Berta te desafía. La golfa Berta te desafía. Mio Zalola. tu siniestro, yo tengo a Annie, que es tipo bicho. Y es tipo... Vamos a usar bomba polen. Ya vimos el otro día su devastador. Ataque. Toma. Chao, miau. El al 27. Por mucho que una se supere a sí misma en esto del golf, en los combates lo que cuenta es superar al rival. Vale. Y el otro también es un golfista, ¿no? Sí. Venga. Vamos a meter a... A, a, a, a, a Grecia. No, venga, a la colita. A no ser que tenga un miau, Entonces tengo que cambiar, pero bueno. Lo importante en el golf con, los Pokémon es templar los nervios a la hora de la verdad. Ay, oído. Tiene un Pokémon y se llama Guido. Golfista <laughs> el Guido. Rockruff. Tipo roca. La gorita. usa golpe bajo. Vale. Puño sombra. Mordisco. Uy, uy, uy, uy, uy. el movimiento. Toma hijo. Chao. ¡No, vimos! La palita del 28. Vendetta. ¿Qué hacía Vendetta? Nunca me acuerdo. El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes. Con una potencia de 50 vamos a hacérselo, a enseñárselo. De No. Tendría que quitar la hipnosis. Pero para me sirve, ver más, Fuera. Menudo palo me he llevado. Mis nervios han sido todos un handicap. Bueno, fierecilla. Vamos a poner a Grecia a la first. Aunque Annie sigue siendo el Pokémon con menos nivel, pero bueno. Vamos a buscar aquí con, con, este hombre. Que me vuelo que por aquí tiene que haber algún objeto. Mm, no, pues nada. Niño, ¿qué pasó? pasado? es una ruta? Uh, la capitana está por aquí. Espérate, vamos primero aquí a una cosa que me acabo de acordar. Me acabo de acordar por la caravana había una especie de playita que nunca quise ir por ahí porque iba a capturar al Pokémon de ruta. Este. cedo a esa Pokéball de ahí. Nadando. Aquí no se puede nadar, ¿no? Bueno, vamos a intentar llegar a, ahí. No sé cómo puede ser. Pero vamos a intentar. Así por aquí hay que hacer algo. Puede ser. No vamos a luchar contra este Pokémon, me va a dar igual. ¡Uy! Un Sandy. Si siempre tengo que capturarlo, ¿eh? Nah, pasamos. Eje. Ese se tenía que poder. Si no, una perla grande. Allí hay algo más por aquí porque no pienso volver nunca más. No. Eh, y por aquí hay otra cosa. Sí, cruzando esto. No, no era por aquí entonces. Un poquito más para acá. Por aquí. Ah, no, pues nada, me equivoqué. <laughs> Pero recuerdo que había una especie de cueva, se llamaba Cueva de que lo vi sin querer. Bueno, vamos a la prueba. Primero voy a curar los pokés, así que vengo. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí abajo. vale. ¿Qué es eso? Hmm, un ratata. Se puede nadar. O sea, por aquí, si se puede nadar es que se puede llegar a esas islas. Vamos a nadar. No es nueva ruta, así que si me sale algún Pokémon no, no lo voy a capturar. Bueno, aquí hay un objeto, creo. Uy, hay dos entrenadores. Están entrenando aquí. ¡Ostras! Combate doble. <laughs> Me entreno con este, eh, con este portento de aquí al lado para poder ganarle algún día en combate. Soy un niño prodigio del karate. Le enseño a mis Pokémon todo tipo de técnicas. Troyer y Kenji, los karatecas, el pez Eh, y a si Wars. Mira, vamos a hacer que... No. <laughs> Media coña. la arena al matchup de 21 sorpresa al matchup de 19. Para, para, para, para, para. Vale, es que este tipo acero. Siempre se me olvida que es de tipo acero. Estamos la leche. meter a, Ani, Annie. metemos a Annie. Bien. Y este usa... Demolición contra este macho. un macho menos. el que tiene el bucle de arena. ¿Te parece? Mira, como me has tocado un poquito las narices, eso drenaje. Y tú usas ese desarme. Y adiós, macho. Superani, Superani. A nivel 27. Vale. Jolín, tengo que pulir mucho más mi destreza como karateca. He perdido, perdóname, maestro. O sea, el maestro es el niño. <laughs> Qué bueno. ¿Es mala idea tener a, Grecia a la primera? Porque es una zona de agua. yo, te dijo que te metieras en la Pokédex? Pokémon. Grecia, nos vamos a meter a Rocío. Rocío. La Ros de las Canarias. Ay, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, que siempre se me va el baifo. Ayer, en el Poké Resort, vinieron un Winkle y un Murkrow. Y voy a ver si se han, que, si han decidido quedarse o no. estoy lleno de habas. Bueno. Y también recuerdo... Vamos a recoger todas las habas. Y vamos a dejar unas cuantas. Vamos a dejar siete pokebas de colores. Vamos a irnos aquí. Mira, toma. ya he recogido unas cuantas. Esto está bien. Entonces voy a meter las que tengo poquitas. Meto una. Te voy a querer plantar. ¿Cómo las pongo? Sí, me salía. Y una y de las que tenga menos. Esta tengo 5, pues de esta. Confirmo. Y ponemos aquí una, unas cuotas pokeadas también. 10. 10. 4, 2, 1. Se sube la velocidad de, de esta gestión. Y aquí ya tiene todo el que Bueno. No se ha decidió quedar nadie, creo. Pues nada, nos vamos del Poker Resort. Uy, qué pena. Yo no veo que haya nada más por conseguir por aquí, ¿no? Solamente esta pelea. Espérate, ahí sí, sí, sí puso A. Una piedra agua. Mm. Qué guay. Buen sitio donde haber una piedra agua. En el agua. <laughs> que no quiero pelear. Mira, otro Oliver. Venga, venga, ya se me está haciendo tarde. Y total lo que quieres huir. Ah, repelente. Venga, vamos a usar repelente. Repelente. ¿Qué repelente eres? Lo mismo, me imagino, pero... Por si hubiera otra piedra más o lo que fuera. No, ya está... ya aquí no hay nada más. Muy bien. Pues mira, vamos a curar a los Pokémon. Enseguida estamos ya en la ruta. Bueno, ya hemos cambiado la ruta. ¿Ruta 5? ¿Otra vez? Pues si, yo estuve en la ruta 5. para mm. Por aquí tiene que haber algo, cojones. Ahí. Más pepes. La de caminando porque... Sí, vale. Empiezo a saltar preparado, loco. ¿Y esto? ¿Un por la cara? no estoy en zona de hierba alta. Bueno, tampoco es que me preocupe, ¿sabes? Así que espera. U Udimos. ¿No fuimos? Bueno, debe haber alguna manera de llegar ahí arriba. Lo importante ahora es esto. Uf, voy a guardar antes de entrar, por Dios. Qué nervios. Última capitana. Jungla Umbría. Bienvenido. Bienvenido. Ha llegado hasta la jungla de Umbría, el área de la capitana Lulu. Tú y tus Pokémon os complementáis como los ingredientes de un plato de alta cocina. Ahora me vais a ayudar. Quiero decir, vais a someteros a las pruebas de este lugar. Además, Tienes la piedra brillante que recibiste directamente de Tabucoco. Eso prueba que eres digno de debatirte conmigo. La jungla respira como un ser vivo y me dice que el plato recomendado del día va a ser... Mm. Ya lo sé, el lulú de la casa, mi especialidad. Te pido que de estos cuatro ingredientes. Una baya una miniseta, una hierba a revivir y una semilla milagro. ¡Qué alegría! Toma, te voy a dar un zurrón para que lo guardes ahí. Perfecto. Porque si los metes en tu bolsa, te van a mezclar con tus cosas, ¿verdad? Como vas a buscar ingredientes, llévate a Sturna. Es bueno encontrando cosas ocultas. Ya lo sabes del, rancho, ¿no? Le das al botón B y usas el olfato de Sturla. Bueno, resumiendo, tienes que traer cuatro cosas una gallago, una miniseta, para llama a revivir y una semilla milagro. ¿Todo listo? La húngara mugría se desespera. espera. Y comienza la prueba. Perfecto. Eh... Sí, ya decía yo que iba a hacer. Anto, <clears throat> para primero y Annie también. Van a ser tipo, un tipo planta. Así que ellos dos para los primeros. Vamos a usar a Y que arrastre Ahí hay un objeto. Por aquí hay algo. <laughs> Pues vale. ¡Ostras! Sinotic. ¿Lo podré capturar? Porque sería el primer Pokémon de ruta. Venga, por si acaso vamos a usar falso portazo. Mmm, capullo, tiene somnífero. Todavía no me hace mucho, deja que evolucione que tú veas. no se supone que eres una plantada o algo así. Toma. Absorber. No es mucho. Vale. Vamos a usar una bolsa. Super podrás atrapar Pokémon hasta haber superado la... La picoteo. Qué pena. Vale, hasta que no se acabe el... El reto, pues no, no puedo capturarlo. Venga. ¿Cómo va? Oh, veo que has conseguido una miniseta, genial. Las minisetas son muy populares entre ciertos círculos. Si, las pruebas, sabrás por qué. Te faltan tres ingredientes más. A recoger, se ha dicho. Pero la verdad ya no me acuerdo qué, tres objetos más eran. Vaya, Ango, miniseta. Ango, miniseta. Ya la miniseta está. Hierba revivir, que no se puede hacer aquí. Y semilla a agarro algo, revivir y semilla milagro, ¿vale? Uh, parece pues este es largo, ¿eh? Mira, aquí hay algo. Por aquí, por aquí. ¿Un coño? Y aquí se puede sacar una foto. Aquí. Mira, vamos a sacar también una fotito. ¡Ay, qué bonito! Me gusta este Pokémon. Mira para mí. Mira para la cámara. Mira para cámara. ¿No piensas mirar para la cámara? Venga, mira para la cámara. Venga, preciosa. Mira para mí. A la porra. Qué lenta va. Venga, sí. Ya sacaré fotos mejores aquí. Choy. Me dan tantos puntos. Por pues una mierda foto. Venga. un Pokémon por ahí. El tipo volador. ¡Ay, qué bonito, los Mantis! Mm, ¿Bichoada o plantada? Como sea. Picoteo. Chao. Vamos a curar un poquito también algo está ahí tan enamoradito. Bueno. Yo creo que el este episodio se va a quedar por aquí. A ver si encuentra algo, sí. Vaya ango. vale. Ya tengo dos de tres. Dos de cuatro, perdón. Bien. Pues como dije, vamos a ir dejando el episodio por aquí, espero que les haya gustado, si es así denle like y no te olvides suscribirte si quieres suscribirte a ver todos los vídeos de, este, este, de, esta serie y de otras muchas como Bravely Default o Final Fantasy Explorers. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.